Здравствуйте! Сегодня разговор пойдет о русском напитке, называемом капорский чай. Он долго был забыт о своем происхождении, и напоминание о нем стало только в наше время. Сбор его начинается во время цветения с июня по август месяц. Собираем только зеленые и верхние листочки. Так как давно не было дождей, то листья маленечко окрасились в бледный цвет. Но собирать будем только зеленые листья. Просматривая стебли растения, внимательно осматриваем, чтобы не сорвать лист вместе с клопом или другим насекомым, потому что маленький клоп испортит всю нашу работу. Будем внимательны к сбору листьев. Собираем листья и наслаждаемся природой, которая окружает нас. Вот столько я нарвал листочку, еще маленечко нарву и достаточно. Еще раз просматриваем листочки, чтобы не было никаких дополнительных насекомых или грязи, потому что мыть их нельзя. Должны быть такими, какими мы их сорвали, сухими. Так накладываем. Я нержавеющую посуду накладываю, можно эмалированную или в стеклянную посуду. Это все делается для легкого подвяливания листочков, которые должны в таком состоянии находиться около суток. Итак, завершаем переборку листа, завершили. Теперь равномерно распределяем по поверхности. Берем обыкновенную фаянсовую посуду, данном случае эта тарелка. Прикладом ее, как раз она по месту проходит, плотно вот легло. И наверх 5-литровая ведерочка с водой. Это как бы пресс своего рода. Это делается для того, чтобы листья сначала слегка подвяливать, примерно в течение суток, но только не на прямых солнечных лучах, а в тени. Это я оставлю в помещении. Прошли сутки, достаем, вынимаем тарелку, листья готовы, скручивание их в колбаски, так бы сказать, небольшие колбаски. Берем небольшие пучочки листьев вот так, и скручиваем ладонями, наподобие колбасочек, такие делаем, вот, чтобы было как бы зеленая масса, как бы, как бы сок чуть-чуть выделялся. вот Вот столько у меня получилось листочков, скрученные в колбасочки. Вот они, какие получаются, форма какая у них должна быть. Вот такая форма, приблизительно. Это скручены, выдавлен сок с них, они стали темнее. Теперь мы будем их аккуратненько нарезать. Нарезать будем не крупные, а мелкими частями. И потом будем все это закладывать в банку. Банку эту а будем мы закладывать для ферментации чая. Так нарезаем. Вот так нарезаем. И потом эту нарезку складываем в банки. Потом будем их трамбовать. Э, Толкушечку берем, чуть-чуть я уплотняю. Многие, может, и не уплотняют, но я уплотняю чтобы лучше ферментация происходила. И так нарезаю. Весь процесс не буду показывать нарезки, потому что это длительный процесс и долго придется. Поэтому э, упущу частично. Нарезаем мелко. Высыпаем в баночку и помаленьку уплотняем. Сильно придавливать не надо, так слегка чуть-чуть засыпаем, уплотняем и так поставим на ферментацию чая. В этот момент происходит процесс ферментации чая. Примерно такой же процесс происходит и с чайным листом настоящего черного чая, который мы привыкли пить каждый день процессе ферментации чай приобретает совсем другие вкусовые свойства, не характерные для свежего листа. Вся ферментация чая происходит от 12 часов до 1 суток. После того, как чай прошел ферментацию, его пересыпают на противень для сушки в духовке, можно и в русской печи. В процессе ферментации чай приобретает совсем другие вкусовые свойства, не характерные для свежего листа. Он насыщается некими ароматами и приобретает цветочный запах. Вот так выглядит зеленая масса, но он еще не чай, он только прошел процесс ферментации, но чай будет после высушки, он придаст еще больше аромата. Этот противень мы поставим в духовку на сушку. Ставим в духовку наш противень зеленой массой. Закрываем дверь и ставим режим Температура 100 градусов. Больше нежелательно. Выставляем режим. На протяжении всего периода сушки открываем дверь духовки через каждые 20 минут, просматривать листья нашего чая. При этом не забываем перемешивать его. Берем э, чем-нибудь захватиться, потому что лист горячий, чтобы не обжечься. Будем аккуратны в этом деле. Берем прихватку или рукавички. Вот так выглядят на первых порах листья нашего будущего чая. Закрываем дверь духовки и не забываем через каждые 15-20 минут подходить к дверке духовки и открывать ее и как бы проветривать ее, чтобы воздух свежий всегда имел доступ к листьям нашего будущего чая. Через каждые 15-20 минут перемешивая его очень важно, чтобы чай не пересох, потому что сух, сухие листья чая будут ломкие, и при засыпке в посуду он будет ломаться, крошиться, и, а нам пыль не нужна. Будем соблюдать форму листа, как нам хочется. Нам пыль не нужна, нам нужны листья. И чтобы сохранить форму листья, и нам необходимо контролировать весь процесс высушки данных листьев, чтобы чай был похож на чай. Высушка листьев данного чая заняла около двух часов. Посмотрим, что с этого вышло. Вот как вы видим наглядно, листья приобрели темно-коричневый цвет, можно сказать, ближе к черному. Больше усуши, сушить я его не буду, потому что он будет ломаться. Форма хорошая листа, вот, рассыпается, красиво он выглядит. Вот так он выглядит уже после двухчасовой усушки. Это где-то, я заглядывал, через каждые 20 минут, это 5-6 раз. Давал ему проветриваться, а теперь надо дать ему и остыть. Вот так он выглядит красиво, душисто пахнет, ароматно. Теперь пусть он остывает в прохладном месте, а потом будем раскладывать его в стеклянную или в другую посуду. остыл, хорошо рассыпается, не ломкий. Сейчас мы будем его засыпать в стеклянные банки на некоторый период хранения. Насыпаем в стеклянные банки, потом крышкой закроем капроновой и пусть он так стоит, чтобы влага сильно не попадала. Или другую какую-нибудь посуду, Досыпаем баночку. Вот досыпали ее поверху. Потом крышечку она закроется. И так будет стоять. Теперь насыпаем стаканчик заваркой ложечку. Заливаем его кипяточком. Настоится маленечко. И можно его пить. Но у меня он уже настойный, чтобы не ждать, пока он постоит. Вот сейчас посмотрим, какой он цвет. Вот видите, какой он цвет приятный. Сейчас попробуем. Да, чай необыкновенный. Он насыщен некими ароматами и приобретает такой цветочный запах и вкус такой легкой терпкости, приятный чай. Аромат хороший от него идет, и терпкость ощущается не так, как вода или помои. Вкус есть, сразу говорю, хороший. Мне понравился этот Удачи всем и приятного чаепития. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи на моем канале.